Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Semilak Style, w którym prezentujemy trendy w stylizacji paznokci inspirowane światowymi stolicami mody. A to, co się dzieje w Nowym Jorku, Paryżu czy Mediolanie, możliwe jest do przeniesienia na paznokcie dzięki umiejętnościom i pomysłom instruktorów Akademii Semilak. I właśnie dziś, w dzisiejszym odcinku, gościmy jedną z instruktorek Akademii Semilak, a mianowicie Magdalenę Wyrwę. Cześć dziewczyny. Tak jak już Asia wspomniała, mam przyjemność uczestniczenia w czymś, co dla marki Semilak jest bardzo ważne, czyli w kreowaniu trendów stylizacji paznokci. I właśnie dziś będę miała przyjemność opowiedzieć Wam o jednym z moich ulubionych, czyli o Fall in Ombre. Trend Folin Ombre to przede wszystkim jesienne ombre. Może być on w wydaniu pionowym bądź poziomym. I może być wykonany typowymi kolorami jesiennymi lub takimi kolorami, jakie jesienią 2017 roku rządzą, czyli bardziej nasyconymi i jeszcze bardziej kolorowymi. Trend folii nombre możemy wykonywać lakierami hybrydowymi lub w prostszy sposób, a mianowicie przy pomocy y, naszych nowych pyłków Semilac Flash Neon Effect, ponieważ ombre wykonywane przy pomocy pyłków jest właśnie łatwiejsze w aplikacji. Tak, od niedawna w naszej ofercie pojawiły się neonowe pyłki Semilac Flash. Jest sześć kolorów, gdzie w łatwy sposób możecie wykonać taką stylizację i właśnie bardzo łatwo wykonać takie ombre. W Akademii Semilac nauczycie się na szkoleniach ze zdobnictwa, jak w łatwy sposób wykonać właśnie takie przejścia ombre z wykorzystaniem naszych neonowych pyłków Semilac Flash. Jesienna stylizacja folii nombre wygląda bardzo spektakularnie i myślę, że spodoba się y, każdej z Was. Gorąco zachęcamy do tego, żeby skorzystać z y, kursów w Akademii Semilak i żeby się tej stylizacji przyjrzeć. Zrobi wrażenie na pewno na otoczeniu, a ta feria jesiennych kolorów na paznokciach odwróci naszą uwagę od szarugi i pluchy za oknem. Kobiety dzielą się na te, które uwielbiają zdobienia na paznokciach i na te, które nie do końca do tych zdobień są przekonane. Wolą mieć zaaplikowany jeden kolor y, manikir, mm, i właśnie dla tych kobiet został stworzony swojego czasu trend, który nazwaliśmy multichrom. Trend multichrom oparty jest przede wszystkim na tym, że malujemy każdy paznokieć innym kolorem. Również dzisiaj taką stylizację mam przygotowaną na swoich paznokciach. Wykorzystałam tutaj najnowszą kolekcję Business Line marki Semilac. Są to kolory bardzo delikatne, stonowane pudrowe róże. Zalecamy je przede wszystkim kobietom eleganckim, które właśnie nie boją się e, tego typu stylizacji. Manikir Magdy jest idealnym dowodem na to, że nie musimy się obawiać tego, że w momencie, kiedy nałożymy e, na każdy paznokieć inny kolor, to uzyskamy taki efekt pstrokatego, nieeleganckiego manikir. Kolory użyte do tego manikir to mm, kolory z kolekcji Biznes, a one są, tak jak Magda powiedziała, stonowane, eleganckie i pomimo tego, że na każdym paznokcie jest inny kolor, to nadal ta stylizacja wygląda na taką stylizację z klasą. Przede wszystkim jest to też e, taki trend, który, na który może sobie pozwolić osoba nie lubiąca do końca zdobień na paznokciach, ponieważ same użycie kolorów, każdy kolor na innym paznokciu już jest w jakimś stopniu zdobieniem e, i stylizacją. I na pewno jest trendem w stylizacji paznokci, także gorąco zachęcamy do tego, żeby jednak się odważyć i kilka tych kolorów zamiast jednego kupić. Ja też sobie pozwoliłam na to, żeby zrobić sobie multichrom jesienny na moich paznokciach, pomimo tego, że należę właśnie do tych kobiet, które przeważnie mają jeden kolor na paznokciach. Doszłam do wniosku, że w gamie kolorystycznej marki Semilak jest tyle pięknych kolorów, że aż żal przez prawie trzy tygodnie nosić tylko jeden. Dlatego wpadłam na taki pomysł, pomysł, żeby wybrać sobie trzy moje ulubione kolory i te właśnie trzy ulubione kolory zawrzeć w stylizacji multichrom. Na pewno będzie mi pasowała przez najbliższych kilka tygodni do torebki i do płaszcza, dlatego gorąco zachęcam, żeby przyjrzeć się swoim stylizacjom, wybrać trzy ulubione kolory i zastosować je w trendzie multichrom na paznokciach. Zapewne zauważyłyście, że w dzisiejszym odcinku Samilak Style na naszym stole znajduje się e, zupełnie inne czasopismo aniżeli te, które znajdowały się dotychczas. E, I jest to nasze czasopismo, jest to Magnifique Semilak Magazine, e, który gorąco polecamy, ponieważ miałyśmy przyjemność współtworzyć to czasopismo. Znalazło się tam dużo treści związanych właśnie z nowymi trendami, ale również dużo porad ze strony ekspertów Akademii Semilak. Jak w każdym odcinku mamy również dla Was dzisiaj konkurs. Do wygrania są trzy kolory lakierów hybrydowych Semilak, które w łatwy sposób będziecie mogły wykonać stylizację multichrom. A żeby wygrać te lakiery hybrydowe należy odpowiedzieć na proste pytanie, a mianowicie jakich kolorów użyłybyście do stylizacji Folie nombre, biorąc pod uwagę, że jesień 2017 roku jest trochę bardziej kolorowa i bardziej nasycona. Dziękujemy, że byłyście dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję Magda, że odwiedziłaś nasz Semilac Style i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.